りよ Make a find Fight Oops! Oops!

して時は動き出す Make a fire. mind. 哼。 <laughs> 時は動き出す <laughs> が貴様だ er Make a mind Fly <laughs> Yeah! Yeah!